Dzień dobry. Jesteś humanistą, jesteś e, naukowcem, jesteś aktywistą, jesteś teologiem, filozofem, może krytykiem e, klimatycznym, może ekokrytykiem. Zaangażuj się, przyjdź do nas na konferencję 5 listopada. Konferencja jest online, możesz wygłosić referat, możesz także uczestniczyć ciekawych dyskusjach z ciekawymi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszamy.